الباب الرئيسي اللي هو بتاع نادي سموحه جه قال لنا هناك الامن هتخش من الباب ثلاثه اللي هو شارع مهجور تقريبا عند المصانع جينا دخلنا هناك عند المصانع وقفنا بنتكلم الامن قال لنا ان نادي سموحه هيتدربوا جنب الصاله فمش هينفع ان احنا نخش الماتش النهارده طلع قرار اللي هو هيبقى من غير جمهور قال لنا اقعدوا لو عايزين تقعدوا اقعدوا استنوا اللي هي اللعيبه لغايه ما تطلع جينا احنا قعدنا قدام بعدها شويه كبست مدرعتين داخليه واحنا طبعا مدرعتين مرصوصين ورا بعض احنا ما خدناش بالنا في وراهم جيش اصلا قعدوا يضربوا قنابل وبتاع طبعا اللي جرى جرى واحنا وقفنا وبتاع بعد كده اتفرقت المدرعات يعني اترصت على جنبين وده اللي نزل الجيش بقى نزل دور الضرب تقريبا كنت انا محمد فهمي الوحيد اللي كنا واقفين بنضربه كان كان في خرطوش كان في اه الاول ضربوا خرطوش وبتاع انا اخدت ثلاث خراطيش ومحمد فهمي اخد ثلاث خراطيش وطبعا القنابل كانت كتيره العيال طلعوا بقى لمهم العماير وبتاع دول لحقوا بقى واستخبوا كل اللي في الشارع تقريبا اتاخد طبعا على 61 واحد كانوا معانا بقى بس دوروا بقى طبعا الضرب بقى وبتاع واتكتفنا في الارض ورجول اتضربت بالرجل في رقبتي واتضربت في دماغي وظهر السلاح في ظهري وجنبي وبتاع كده ركبنا العربيه جوه طبعا قله ادب واشترى بالاب واشترى بالام وبتاع وعايشين حياتهم جه بعد كده وصلنا هناك عند المديريه نزلك عند المديريه قال لك نزل ايدك جنبك طبعا عشان التشريفه امن المركزي بيضرب وعساكر الجيش بيضرب طبعا بالاستيام بقى وضرب بقى وبالدماغ وفي الوش ظبطوك لغايه ما دخلت جوه المديريه دخلت جوه المديريه قعدتوا بقى ثلاثات مبسوطين بعد كده قعدوكوا في الحجز بعد كده جه بقى مدير الامن ايه عطف عليك بكلمتين يعني وخلاص اللي هو بيحسسك اللي هو عمل معاك واجب يعني مع ان انت معمول معاك الواجب بره بس <laughs> ماشي يا ابراهيم الحمد لله